I have not received a statement from Idi Amin. Mm. Now you are telling me that you, you are, you, are you de deadline? You are moving around. Era nuta ishire because could not be uh, find the jobs, mm. a job anyway. Mm. He just he joined the, the priesthood. Yafuka mkatulich. Yagena mbuwa fuwati. Juma olis, naita abama olis, na abuza, what are you feeling here? mm. why didn't you carry this story of amin you have not been covering the oau here balioyinza obayita abalalu but when you look at them baali bagala gavumenti yaabwe nekimulemu edita nekimulemu okuddamu lipota nakiddamu ti you see we have a problem of jumaolisi yamugamba Now that you are senior editor cannot explain and you can explain, you are the editor in chief now. Mu lupapula olutalirwa. Nga bawaayo ebiragiro. Uganda Agas neefulumya ekifaananyi kya Idi Amin nga yeesaavinga. Musajja bamuyitanga byabafumu. Hmm. Yali saabu editor. Kati saabu editor byabafumu bw'alaba Idi Amin nga yeesaavinga ku mukolo. N'alowooza nti this is the good side of Idi Amin. Let me publish it. era eddoboozi lyabafumu liri nnyo ku radio one hmm. oba obuulira nga bagenda okusoma amawulire yabafumu yayita gunjimolis yayita lubuulu eyali photograhu hmm. wa uganda agazi yabafumu yali aluddeo nga basabwetisa bwe balwawo yasuze mugundu n'amubuuza why did you use this photo are you saying that idi amin is impatient cannot, be, cannot wait to be served newabawo omusajja era yali wa uganda agas mm. amin ataketi nyerere as usual did kakati omusajja oli mukifo kyokuwandiika ti amin raps nyerere yawandika nti amin reps nyerere <laughs> yadduka emisinde ono teyasulawo <laughs> kyogezako okuga kiriki <laughs> ti these ministers of information irrespective of their level of education mm. we are monitoring what was happening what was what was going on what is going on mm. kakati olupapula lwa monita luwandiise eki luwandiise eki you would call them nobaga nti at least even if giving them naye olunaatekayo sente nanyini buyinza ngaakolawo akakampuni ke ngadduka nazo nekaleediyoko omukyalo takasasulafe atuyitambwa kakati media yabalema dc mm. for two days mm. even if I give every media institution, the major ones, mm. who knows? Jeba suze, jeba gendo kusula mawotel. Hmm. Who is monitoring? What channel is uh, jeba edimo gundi yon? I've visited. Mm. One of the, the things that Museveni helped me to do, he exposed me. Tuwage nanga mawanga amalala. Mm. Tuwage ndi e chai nanga basa celebrating. Nga kuliko firimi ya mawo. how we liberated the China. Mm. About now, Ugwango, Ugwango, Ugwango, because they think that uh, to be a minister of information, the most powerful minister of information during uh, uh, uh, uh Gund, Hitler's government, was Joseph Gobez. Joseph Gobez was a highly intelligent man. To be a minister of information, you must be highly intelligent. You must monitor. Mm. Kakati, Joseph Gobez, ye musajja ekyasinza okulimba mu nsi germany was losing the war mm. but joseph gobes was uh, uh, organizing press conferences every day today we have sent seven battalion to the west we have sent seven battalion to the north mm. nga mm. tewekyali mu jasinoomu era babalinians abali mu kibuga balen woke up one morning and they saw the red army the, the russian army had already taken over balin yes mulabe ono omusajja omuzenyi wakatembo owa bashiri yabagambanga nti kapito bagiwambye mujemba atwaleeyo ngaamanyi bagenda bakubira amasasi mu kkubo walaba amukwatako hmm. walaba abazungu bamukwatako naye toyinza kubeera n'abaministers of information nti ye museveni alowooza omanyi pulezidenti oyo nze namutunulya ne mulaba hmm. president museveni does not respect the media munsiko abaolugambo babaki neneeyisa hmm. yammwe nemuja museta usi ne tshirt mbwe kusechi which you don't present your celebrities mm. kati he needs a person yamanyi media to this time the minister of information must call you nabagamba tuyina abagenyi ennaku ezi all your rubbish stories you publish them tomorrow after the visitors at zef like a muganda couple ti when a muganda couple mm. a person comes bwekimanyi tyoyinza okuvayiwa omuntu nogandi mirundi akube mukazi wolubale mutu mwaba batalinga nze sibatalinga ah. sikuba bakazi sikuba baana bange era bantu bababuuza ah. naye tatawamwetabakuba ah, waliwo ekizukulu jangekika jaja bo jaja bo jaja bo gulabobogozi nze tubiti up person for what kakati mmwe bwemuba temulina strategi eyo nti you would even know gye mubasuziza kyano kyeriwo in some countries they even limited the channel abali abali kulaba chane mu muli oyinza okulaba chana emu ebintu tubimaliza obyogedde njatuddeyo ku nsonga gyenakubuuzizaako mm. bwana dasaidi bilioni musanvu yes. omukuru genda kukuwonya abantu enkumbi nya yes. mwana mu babiri yes. bana yuganda bebuza yes. okuba tugenda kuwonya abantu ah, enkumi nnya nya mu mwa na mu babiri mu kifo kimu kuba kuba bagenda kubakeberebwa covid bagenda bakoleddwa ebintu bingi tebagemeddwa tugende lwaki bizinesi zabo ndenda mm. one african tradition nti mukola emikolo mm. mukola embaga nemukolaki mm. era nze nze sikubirangaku omuntu simu ti embaga yange etuuse mm. when i lose relatives ka i lose relative even my family sigibuulira no mbeera nemikwano gyange ngaaba tubayita mikwano naye bwokoze embagayo mwasalawo mwewase ne mukazi w'omwaka ogwo ebesi aitemu gyemuyina why do you pressurize somebody sebe mbaga etuse is it a problem to me because africans mm. they are used to big parties okay that's so this is the party it is they celebrate mm. how many visitors does the american government invite when abana bakode abana bazokuba ba queen nga bawasa bayita abantu bameka africans is for era nabagamba mm. nti in africa you only have a king at the surplus level. Society before surplus cannot have a king mm. because a, a king is a part, is for consuming. Mm. nabagamba nti mulembe gwa kabaka abaana bonna abaali mu masomero ga buganda mu kampala mm. bagenda nga ku saawa musanvu nebalya nebalya nebabatira wamaliba mm. wy every person who visited buganda kabakazi paris yajanga nebyobwerere mm. tuli mukulya katonga jjula kabaka tagaba bifi agaba biyingula mm. yes so african tradition is of celebrations so you're celebrating the that, that's, that, well, that's why you're calling these, these, these numbers is that you believe eh hey, ubanga museveni yawangudde akalulu ngati wali yasanyuse kivula nti hirozidde oba teyagiteekanga hmm. mu ssente tewali bubbi ku obote gwekimanyi nti ku mulembe gwobote nali <coughs> mu sinia yak eh, nga basinia 6 ne 5 babawo omusaala nga sente eza hirozidde hmm. bagenda okuva ku upc edquaters nga bonna bazina kiteekeko olwaleero ku nalweiswa ne banne bannakalema tuzirabaku bamule tuziraba hmm. esente za upc eza hirozidde buli gurupu yazifunyanga ku sekurity abeeta abaaki abaaki celebration mm. omanyi nti embaga yobote yamalawo pawundi emitwalo esatu embagaobotes wedding mm. yamalawo eh, pawundi zemitwalo esatu mm. at that time pawundi yemu yalimu sente za uganda abiri siringi abiri era twakayitanga akapawundi fabakula mu 60s asingiza uganda bitu akaitanga kapound when you put organized that lavish wedding the embassies protested obuti hmm. nabagamba what type of people are these i fought for independence mm-hmm. and much of the money was raised from private people the indians embaga yobwete ne miriam gende mu mubuzi yamalawo pawudi emitwalo eki tetuganye nega yes. tuli mu ya covid-19 elanga nga buli kimu kiri restricted lwaki eh, bwetukunganya abantu bano bonna abantu enkumi nnya mu kifo kimu e- ekyokusatu hmm. is not a recurrent expenditure The 7 you billion. You are when it is a recurrent expenditure that every month I have to pay teacher. But dina kyalibali kikola emirimu egy'enjawulo. Bilioni musanvu. No. Have they touched on your money? Allocated money? Where, where does it come from? Gundi, waliwo omusajja bamuyita Forex Bogini. Hmm. Forex Bogini yazimba ekereziya ewaabwe mwa ivory cost esinga st peters obunene kati erimu mumesa naye bwe bamubuuza <coughs> forex bogen bamubuuza <coughs> nti why have you spend all this money yabagamba nti nebwe saalizimbya ekyakyeera timwali zifunyeeko thats why for me all of that man i don't get even a coin they don't consider me <coughs> mm. sente za campaign they don't even consider me sente zebaba bakusasa nebakola bafactory sizinuma tebaba mm-hmm. kuziba balizimpadde mm. ezo tezikulumanga singa sente ezo zebagenda okulya olwaleero oba enca singa tebaziridde walizifunyeeko nabaga nti omukazi omugezi nga ofuna omusaala ozimalira mumwenge kakati okomawo nomunyumiza nti bansibye mbadyaaaeera nkugambye mm. nti people cannot believe all of that money goes with that. Me, I'm not considered at all. Mm. But I'm, I'm, I'm, I'm profiling myself. Ababera kuno bali bameka kati kuliko abantu bameka bangi kuliko omuntu ayogerera museveni ayina abantu abo naye buuza museveni omugaye nti tai have a budget bakuyise ku mugolo tebanampi tebampisi naye bakimanyi sigenda kukundi endakalema alagira abantu bankwate endakalema Eh. ntbampita ah, mukategoriyampisa <laughs> kakati kange obugambe nti hmm. ezo sente tezibalumangaubanga sente zamwewamusoera bazibyeamakubo galimubitutegerera enzige hmm. abantu baabo nga basitula ebizimbe ekyo kyani akola mulivenu ekyo kyani akola mugonde ekyo kyani inyeso poverty mm. thats why baganda angard kuba ebizimbe byebalaba fe batubuuza gwe mirundi ogerera oyina ekizimbe wazana muzeitamale hmm. eh, gavumenti yandibadde evaayo nenyonya bannayuganda bino musanvu eh, nezitematema zigenda kukola kinoganda abeere mutebenkebakola kati hija ekakata kwalina let me tell you hmm. tojja kola hija okola hija ekitegeeza nti abaana b'abaganda bo bonna basoma yes is your priority. Mm. Hija is your priority. Somebody can notice, say, when I dress properly, do you think I have a nabaganga? kulayolitiezi mm. ze nze numba muntu mm. eyasikira mulumbanga omuntu nga yasikira sente za kitamwe mm. obudde bwo nanga ngaabantu bamanya oyazibbi kyobula tebijja kusigaza kannakamu nti eh, hmm. nomutani wakajiji ne banne yali omwavu ngaawunya oluwumu kakati balina ebizimbe buli kibuga kyowulire kibataddeku sente balinam batotte bamwine bamutotte e masaka kuba balina ebizimbe byabwe n'abakoba masaka bejebegobayo mujja kuddukayoujja kuddukayo anti mulyemu ekka hmm. mujja kudduka omuntu naali enkoko nobukunkumuka obuyise wansi nabo nabulyayo kapa zimuluma engalo hmm. kapa zijja balum engalo kakati bwobabuuza balina sente njagala nkubuuza singa olwaleero obuuza omuwanika wenaaleero hmm. namayanja aziina yaziina bestragikinga olufuno tabeerawo aa batwala domba anaziba olwo olwo gundi ayogera bya busiru ajinadduli hmm. baleetawo kiwanda anaziba nibakuba akalulu nibakuba akalulu muzeyitamu nagatuba kunsonga nga eyokuba nti sente zabaesiddwa okulyamu ekakubaggwamu president yavayo nagamba jusi nti okuba nti ata amabaala eh, nabiki nabiki hmm. ayagala abantu basooke bagemebweko muyiza muzeyitamale naye agenda kukuŋŋanya abantu enkumi lwaki omukolo tegugenzi takoledde emusitawo sentebe nga badde akola emikolo gyonna egibadde gitambula mu ggwanga ennaku zi a cobwave only snatches small insects ebiyenje bigiyitamu but in europe mm. Eh, eh, the advanced countries a law is a blind kid who doesn't know his parents kati bitu bimbuulira mm. eh, ndibo ekyo kakati bwebabuuza ebitu mm. bimbuulira naye tewali ajjagema abantu mu uganda nga dayana akyali minisita atajja mubakatambi yabadde ne mulamu we mm. nga kano akakati akalina omuntu kalinga mangada gakyali noddira omusajja kyokulaba bafa kakati kankubuuliza mm. bwekyabagema oyo ogundi kazimba do you see anglican is responding the problem overall the ministry yabba emmere nebba eddagala netakulira nabasawo kati abo bali discredited ne bwobanga wefuyira perfume nga tonaaba era ekivundu kikuyitako yonagigobe hmm. otekeyo abantu abalina credibility dayina talina credibility kanakulina omutu okalinga manga tewali ajja kugemebwa hmm. under a discredited staff in the ministry of health omanyi mubyalo bwe bagamba mm. bagamba omuseveni bamukuba mpiso nkalo bamukuba mazzi why did museveni mm. make sure his unipi succeed when he cannot succeed now i told you when a government loses tr public confidence and trust mm. everything becomes a referendum. A referendum, yeah. Bagan. Yes, but we need credibility. mudayana mm. nokana akakaza kaino mtu okalinga manga dakogere byo akazi tukaveeko kali mzee tamari gwakere de gulo nga makaga chaguranyi ababa aba abosheni eh. aba, aba, leaders abasinga yes. chaguranyi besije eh. guna ga, ga ceiling da off amajiga amajiga amajiga ko mukwa mukwano gwange yavude na yogera deputy deputy spokesperson wa maji nalaga ndi chaguranyi eh, musajja wa chitibwa aino kuvanda akumibwa ate abati bati bateka ya maji ani ngaba muise na kumukoro ante bibyo na mm. tension yonna yakyama jo kubeera mu kibuga gajjudde kafi ayongezeddwamu gavumenti yaabwe yali etabuse hmm. abakyoli ne bakubira simisaako nakyake ngajjeyo un hmm. muwange yaga nti anecoordinated troop movement this is when hmm. you should even muyite balina planning i can say a man who is intelligent like me i can say ali we are in somalia ali shahab wants to take advantage of the swearing ceremony mm. to assassinate prominent people in Uganda. Therefore, security has taken measures to protect our people, especially from the opposition and those we deem necessary. Mm. Parliament two weeks before. Tibaina bwongo. before. Yes. So six hours. Yeah. If because the intelligence tekola. if I get intelligence to infiltrate MPs, lwaki sitegeera nti bagenda kulwana mugundi nababuulirirao nabagamba nti ezo uniform e, ebyambalo byebalina ebimyufu baali babikolera wakiso the man was making bwe nakyogerako nagobade mukazi we nti nze moketta why is miso efficient nti abagenda kulwanira mu palamenti hmm. era nemulya emmere nemugiteeka mu muzikiti ni mulumba chachi mm. abagenda kulwanira mu parliament nga tutegedde ekitegeza poor intelligence yep. the intelligence didn't know mm. what the opposition wanted to do was planning to do mm. kyova olaba nti yalimbo yalimba owomeizala intelligence 24 24 24 kirumi andisi yalagira ne bakuba omwana wa naye ayina sanctions ziringa muwala yalagira besi yalimba abamisal intelligence hmm. nalimba aba iso mbwetherize egundi nibayula abantu ono munabwe abalwanyisa owa famiry nakakati kabasirikale nabawala sente akyayise mubwoza bebali mu hmm. disension bebakuba abantu bebakolaki tiwoza nesaidi jo kubakyayisa hmm. kakati me epersonwasbrain nkikolaki waliwo akatabakaita state craft nabaga nti muuganda kakande yakayita nange hmm. you plan before most of the things that are done are not real hmm. two weeks ago ono omukyala ayogerera amagye rangame and i told her, ah, you are missing oh, oh, oh, first of all you have a travel ban hmm. america and the, the european union buli gye mwasindisa abantu ebagamba temugenda mu uganda kakati ategoga nti bagenda kulumba why do you mention it mm -hmm. arrest them hmm. tukyogera nako bakwate bukwasi tubakudde tubazudde bakodera south africa ate ramafosa anajja yes they don't have a think tank bo balowooza nti buli kintu yonna nebawogekayo analya sente nebawogekayo analya sente nebaletayo bapapesi ba hmm. the brains we have brains we lift oyo omulenzi yatujoga netudduka hmm. yali alowooza nti ajja kutujoga toyinza kunjoga yhave the brain erwaka nanother government naye ebintu ebyo byonna byebakole tibiri scientific ekisanyu amawulire amalungi eri abawagizi bakyagulanyi bagenza okuba nti omwogezi bwe yavudde natulaga nalaga eggwanga nti bagenza okuba nti basalako amakaage ngaye yagafulumyemu dda era nga taliiyo security bakuma lubugalubaale mubbe what if we found dead and myi no thats why i tell you that there is an insider who is doing this why kaino that the government is engaged in the peace talks mm. with the NUP leaders. So if it means that somebody is sabotaging an insider in the Museveni's government, mm. is sabotaging this. Nope is going to split into two. elections are over five years from now mm. bagenda kuba minister tebakutwale because we have two situations omuganda mm. ganti osobera otya eka ne mukibira if the bazungu have imposed this situation on us mm. why don't we pacify uganda this is pacify uganda mm. election are over let, let government release prisoners unconditionally. Mm. Those let the government fill the vacant post of the chairperson of the Human Rights Commission. Mm. Let the government put up an inquiry so that we pacify Uganda. Mzembaganti of America bagala two issues. Back in 2007, Kenya better. Nibadira laira, nibadira uhuru. Ne Luton, Babateka came for tourism. The shape is the next election, too. Okay. You cannot have 32 of your people. indited byicc bawereza mu serena omusango mm. ogukomanca mm. second phase kumalwakuna the americans cannot allow this country to be taken over by criminals mm. a gang of criminals that are positioning themselves to succeed mu seven mzitamali is the state in panic ukubaokkubosazikmakagabesigeagakyagulanyiofisezonabazisazeeko lwaki bina babikola do you know that ugandanes who come on the street to demonstrate and pay the money buli muntu ajja mukampala okudemonstratekavamuenkumiesbwoba hmm. ogenda ogaba omusaayi hmm. okwata akacupa bod blood goes where it is needed thats why you see soldiers collapsing wayimirira ebbanga eddene hmm. omusayi gudda mu bigere n'agwa kaakati bani basajja museveni amagezi bakola alaming stories eke besige did hmm. besige sorod erai tukandiho and the head of iso that they are going to burn the city hmm. museveni told if my grand children bazukulu bange bagala okwokya ekibuga preempt them mubateeke wantu safely mubawe tubasomese tubawinisente bagende bakole aninsaidha in government ye yali agala okuba muhoozi ye ate yawa baserikale esente kuba bantu nakubajja mu njala idisidea kugunda omugundi baliwolagaa pacify uganda eh. prisoners baba te jo bade bayina okuba nti aba nup mbozeta mani pisa aba nup bade bazze okuba nti bafuna basikinga bay eh. mu koti masha abantu eh. makumi asatu amalamba okuli nubian li edimfe nabalala koti yatudde omukulu omukulu kuti alikachika katekateko okulayira it again demonstrates mm. that the government is fighting itself mugende musoma akati bakaita america at war mm-hmm. america at war mm. condoleezza rice yali alwana ne george powell over iraq mm. if government is engaged in peace talks with the nuclear leaders, yes, mm. why should the court disappear? Ekitegeza alina bomunda. abakoleramu waabwe abakoleramu waabwe alimulimu nda abakoleramu pawulo muwangamuwebiri tebiriwo singa badde webiri bali bali bata peace talks was really between the government well, what's what and the local leaders. What's what theatre today? What about what we were paying? After last year, the election, I didn't have a munda. Paulo Muangari munda. Ne Paulo Muangari, I got a quotation of a year. Mm. Never send a major catabaro with the delegation. But another girl named Navatanga again, the expert in Muang. Not to have peace talks. And you know, this is not the first so, so time. What was happening? Some of the Gerea. We were divided the family. Divided the family, we were going to mm. go and tell your people that i know what you are doing mm. stop what you are doing yafuse mumpale minista yafuse mumpale omwejja <laughs> asooka omubaasooka n'abagamba nti sooka otulekawo mune n'abakubira obutambi mm. era bwe bavudde the had an emergency meeting about me ate nembakwata era waliwo akatambi kange akali ku platifoomu yange mm. esajja lyagambye but what is about malaria when malaria when malaria parasites mm. they enter into a river you use owulira eh, bwana ompulira <laughs> bwana ompulira nti nakutte andaba kati <laughs> mm. yabagambye nti no bwe mulaba omuntu akwatidde malaria i think is a doctor mm. malaria abeeramu parasites zibeera mu kibumba okikubampi okuba eddagala nokuba eddagala nokuba eddagala nerigaana mm. ate simanyi okola otya nga medical doctor what is to do to mirundi everybody has a price katuzimbe baguze enyumba sound proof kubanga nina esajja chairmani waabwe namutunulira bwe ndina enseka hmm. omanyiwe neba thea chairman wansuwafu tumekerapu with his wife alaga mukitanda munda mune nomukwata But this man only captures us when he's, we are making love. Yes, it is true. I, I capture you. Because I said, I'm these machines, we have consulted the experts. Uh. The machines need 16 million. The machine dollars. Uh. The machines need what? How can this man manage? Baba goes at Yanka. Baba, ba. I hmm. said the name of the I don't know. You bugged my house. Misu mirundi kama ndidi baga my house. No, you call others. Am I? Nzaidi wa wota, ngamba ginga nche nyumba yu. Akakatu isu kondo mwa baganda keba gendo kubete ito mtu mekata duka. Hmm. I know when to play the tapes. Yeah, statement ito dama jio. Tunda muna jio gila statement. Baja kame chen ito mtu. Tunda muna jio statement. Zee tamali. Kaja tuvu mila to. Abandu wanda waiti wa kumukoro. Kagambi. Hmm. Kagambi. Kagambi mbu. Mbu. The man uses fetishes. Mbu. kwesa okwesa mayembe mayembe mm. we shall not succeed in anything mm. unless we sort out that man naye message ya president yatuuse mm. what they have done they have decided to dissolve their plan mm. of overthrowing museveni and negotiating with the american mm. is only one man who is remaining nekwasinga okurespekitinga mama mama hmm. naye nabawulidde nga nga bamugamba nti nooli akugambye gundi wumula naye aliditam okujjako nga abaserikale bamugale ne bazimugjamubasinga function n'abantu bingi abavunye president nawe yabawandiikira naye ku bonna eh, kukofinga nk'abantu kumi n'omubakonfaminglwaki abantu balaninga down invitations in constitutional requirement hmm. that the president of uganda shall not be sown in unless a certain... Yeah, yeah, it's not there. There are people who don't turn up because many countries is why many this time and many countries bane bane many countries mm. covid many countries why do you why does uganda host many ibo na covid wachi mwaba why why did you invite them why, if they had covid why does uganda host many uh, conferences this is where for them ababbi was nti image building naye amawanga amalala gali skeptical why do we have the african union meetings now held in addis ababa mm. bakizuula ti amawanga mangi oau eyina ekisiraani why mm. nti bwegiholodinga museveni held yafuuka chairman wa oau buli buli batwala ne papa bakugamba nga nti alina ebisiraani mm. immediately the pope left kenya moyo muyowozi almost overthrown the Pope went to South Africa outside the world. Mm. Papa, the, many countries don't want to eh, go the expenditure. Navaganti Chogam, the British Prime Minister, will sleep at the res his ambassador's High Commissioner's residence. But mm. we shall have 5,000 Mufanebi Tanaka sound. Banuba Sudiru Abagazin Navagam invest in our companies. what you needed was from Malata, from to here. Mm. President traveled, we traveled Singapore, Australia, New Zealand, everywhere inviting. Some people don't come. Mm. Yes, they don't have money. They were. Here. Mm. So they recognize Gundi and what we want to get out. Sahara, Spain, it's a kid, it's anti Gundi, Spanish Sahara. Mm. African Union recognized it. pakati uye zviri kukona izvi epeoples government peoples government kuina chi toina chouina i don't think that bobi wine with these handlers asobola kutidegenerating into what wesiyeulira enanga nolubutoe the angel of lies is enanga let me tell you <laughs> what is aceremo katonda abayambe mm. if i was a minister of information and i had that stupidity Mm. I would tell you, I would replay how a ceremony, a presidential swearing ceremony entails. Where would we basically, once you, when, when a president is being sworn in, mm. the chief justice. Chief justice has to be there? As, if anybody is sworn in without a chief justice, what happens? Tatabela legit? Yes. Mm. The army pays loyalty. Yeah. They give you their colors and what. Mm. What does this, can you have a parallel one? which means bino byebokola biba tebiriiyo yes is like a widow retaining or a divorced wife retaining my name hmm. banoonya sente mzaitamalirekanawe amtelling you abapolisi banoonya sente enzige bazinoemotoka yomukungu sakwa sakwa mumanyi bulungi yafa maradisi wegwejinjaemotokaebajkubagendaojojanehosbaemotokasakwa gwebakuba nebamushumiriyetinga lwaki eyange tekubwa lwaki eyange tebajikubaategwebakuwagazaomugavumentimbattaolimugavumentiy sakwa nebamala okukujoganyoga nebakunyala kumutwe nebakunyako nebakuwa omulimu muyiso nogenda bezwa nebamukuba bamukuba diaangali nokubisa abantu otyagasa enkya nokwata engala biyona akasajja kalinga skeleton nogenda kumuyiso nzoyinza okumpa omulimu nengendayo nddmnonyalakogwakubiriomukulu yavudde nabaga ah, the age of lies inanga inanga me i don't whenever i say inanga i just switch enanga said enanga said tugende mara enanga said leka leka eh foka polisi yagambye tugende mbulabula polisi yagambye my main police polisi yagambye obusho bagiza bagina kwesa social media kozinga mayhem how do you babika abantu ababika abantu abakulu mu government you close the social media mm. you lost 200 billion a day mukiddemu ogwokubiri mukiddemu ogwokubiri pulezidenti yagamba mm. yava obulokit our people uh, uh, full figure ayina abantu bemeka how many why did youtube insist that mine remains nanyine buyinza abawandikidde bawaddeyo nesente don't tell me yowarabish ikame here for serious kakati nkugamba mm. nawandika akatabo ka this is my best book mseventhe revolutionary mm. it catches all aspects of the history of this government president yangamba mm. nti uriprint our books mbuyina mululuwo mbandika muluwo mulungereza mulunyankole muki sebeera babuganda nanyini buyinza mbumukolere oli kakiiko akanonyingebenyendo mbattemwe baanamu bamutandika kajiji mwasa omutu tebuli nkozesakumu haw bennalabawana nga buli baavu muli bayitirivu teri muntu yandabaoteri muntu yandabako nga ndi mwavuyo pesa ya damubatawoganize nomwe muli bantu mmwe timwezisobola okunjogamu nze nkugamba my main point for today hmm. why has museven clocked sat years in power which means i wrote this book mm. Mm. bagamba president mbwa monday 25 th november 2013 na bagamba mumwe chuma atukubira to to Mark n'abagaba omusajja omumuwe ekyuma nina enkofiira emitwalo ebiri nina kati mbyambala bwambazi nga babigabananyini buyinza mbwajja toli nkozisa never in life every head has a price mine hakuna price mine hakuna price mm. kichwa yangu hakuna price zeta sente nkubomotayimbwangu But even Uncle Sam failed. How can Uncle Sam fail? I talked to him. Yabakoa mwe. Bulezi mwe. Get it from me. But you name Yabakoa. Mzee tamari you name it. Jongo liya hapo kwa nina. Kwa sababu 10 billion. Nje njaka la 10 billion. Nandi zisizo wabasaba. Nibuli kwenye kuchoka buli muntu ina. Baja kubetele. Akasaja katu kumye tuli kondomu. Enkoze seko. Asaja kwa mwe. Statement yeo jeveko. Kaja kuduka wani kaduke chigari na ina wani kaja kuduka wani. Kaja kuduka wani. Mm. Mkubu ulira. nkugamba why museveni has clocked 30 years in power let me use two, uh, two simple examples mm. to illustrate my point point. one look at a student any student follows a particular course you start in a nursery school enter primary school to secondary level and then university at all levels the same student goes through a different stage in education reflected in different subjects and examinations. At every level, you compete with others, and there are those who are dropped along the way. In 1986, Yoweri Museveni took power after a five-year protracted war. He then had no mandate from Ugandans. This is why his government was a transitional government from 1986 to 95. Transitional. Uh -huh. It was a transitional government. Uh mm. -huh. About the people bakkiriza ne bajja gentleman's agreement government. Hmm. it was not a government of national unit neither was it a coalition it was a broad-based government mm. a broad-based government you come as an individual okay. Uganda, the government had to put the necessary institutions in place and formulate a new constitution for uganda mm. after this like a student i explained a student hmm. temuseveni atandikidde the nasary school the primary ayingidde secondary school mm. agenze ku erevu gyemyaka asatu mwemeka asatu mwetaano yes tewali ejo egifuna wa ate ginaataano eyetaanoejaunivesity tewali ejo egifuna if you don't understand this situation mm. that by the time he came he, he had organized a protracted war mm. five years in the bush the higher the risk the dividend nanyini buyinza yali alowooza mubwanzija wanantwala nga niagende mutano wa mirundi n'omuzimu otekunzita analogant man like me after this assignment mm. of making the new constitution he competed with others in 1996 for the presidency olwo tuvudde mu buwambi mu transition hmm. tugambye kakatuze mu movement system every person can come and compete aina emeka kati obuwambe twali tufudde omwenda agufuze zero twali tufudde mu buwambe anti yajja hmm. muwambe yajja muwambe nemumukkiriza naye natuwamba era abadepi be baali basingamu obungi nanekkiriza nti twetaaga okujiga ebiwundu emyaka mwenda vu zero <laughs> emyaka mwenda zero <laughs> kakati emyaka mwenda bwegimala okugwako nemukola constitution hmm. nemulaga mu movement system Eh? Mm. he wanted the mandate of the people and embarked on another stage thereafter uganda entered the new political dispensation mm. tuvudde mu movement tuyingidde maritiparty ani aliwo ani aliwo sekendo sikulu wagiyingize with different subjects different teachers ate yeyubula nino okuze ne political political scientist we makerere ekyo takinonyi balekangala bikwekwata how can a professor go on a strike can i go on a strike me can i go on a strike overpayment overpayment nze abantu nabeeranga musete ous nafunanga emitwalo nkaaga hmm. eh, i can give you mirundi ejobo go to god give it to your mother I'm not lacking a hmm. job. Mm, they tell my again. Yes, mm-hmm. they, they disrespect mothers. He wanted the mandate of the people and embarked on another stage. thereafter naye obusajja kyebunkoze gwe okimanyi buli bizinesi zange ne bugitanemugamba nti gonde simanyi eh, eh, eh, tutta porogulamuenbatotnbatojokemobasajja gwe kavudde entebe nga kayuneteze mu mpale <laughs> thereafter hmm. uganda entered a new political dispensation maritipartism maritipartism requires that each party sponsors is candid and this is what is happening in uganda hmm. museveni is now a property of is the property of the party. It's the, the party that decides whether he should stand as their candidate. There is no game where a person chooses his or her opponent. Since all the political parties choose their candidates freely, Museveni remains a matter of NRM. Anybody who wants to stop Museveni should be a member of the decision-making board of NRM or must sponsor a more popular and stronger presidential candidate. This is the bitter fact. I recently had mm. I recently had a comedian on one of our local FM stations shedding tears that I've seen one president ever since he was born. I answer him. He did not tell us how many schools and education institutions has gone through two in the last 30 years. He did not tell the listeners how many cars has changed under this same period. He did not tell us the number of businesses as set up under the same period. What this means is that since he does not have a veto on Uganda's politics, has to suffer from this frustration. If you are tired of the same supermarket in your area, you either go to another area or you start yours in the same area. Those who do not want President Museveni must mobilize other Ugandans, especially those who support him, to change their position. and vote them. As long as his supporters form the largest percentage of voters, Museveni will still be around. Ensonga eh, ziri bizi nyaro, eh, mkataba kini nini. Oyogide kusonyo kumatino, pate, zisara. Mwereta. NRM mwereta, fili. Does it do it fili? Nemo ni mwereta. NRM, NRM mwereta fili. Ya niya nabakwa. Mwereta candidate. Why do you pay for air tickets to get soccer stars? abroad ah, to play ni na zetamari soko soko mureka wabo soko nziremu eh. watch ina ogame free doesn't eh. have but you did this conference no no name later kasoro kwatire go so candidate hey. Eh. is that being free you see abagano vanga babole soko vayo let me tell you mm. every party organization has its structures look what the catholic church mm. the moment the pope says full stop baba gamba simogere yagero komesaza wale bako mukatuli chakanyu kama yinji if solo candidate is part of their constitution. Why do it's, you it's complain? Not, it's not part. Uh, why it is not part. Kakati na omulungi mumwe. The point I wanted to develop mm. is on his way back. Naye Kazinda mm. is a victim of infighting between Mbabazi mm. ngera lwaki safasiredi mm. kazinda nebamuteka waku bigirimana mm. kazinda mama we yazibya amaaso agenda kufa kazinda is languishing in prison mm. my humble submission is this as imbabazi comes back akolenga kaihura kaihura yagamba saagala mulimu naye muteki tata mbabazi bwaba mulokole nga ne mukazi we taata we kanoni ayambe kazinda muzayita marawo nvuzeemu supiidi kati ensonga eyokubiri jenja twogereko ogambye ku nsonga nitulete baleete aba bulomaabatamuseveni baleete owaabwe bamuwagire amugjeko bamulemesa okuba nti abatmuwagira mukumuwagira enkamba ense ndiginmuga supiidi ogana okuwuziramu kinkugamba nti chalukose nkubuziza bakuba bakati bonna babarepinga chalukose nkubuziza e choba tuulire mwamuleta nagwa tiyagwa mwamulemisa yali wamwe but wine has never been yours yali wine wine is not did not emerge from when over the political yali wine yali wine yavawa yali wa franza wa wa tafa mu seminari gumumbu ulireko but wine yava mu seminari yochi yatonda yatonda wewe yali wa yatandika wewe yana chibanu bebamuletera bamuleta twakitanga edda tweronde omanye omupiira gwe twalonzanyanga kati tweronde tetulina <laughs> bobi waini fathe bishop bobi waini yava mu seminary ki yava mu dp yava mu fdc yava mu nrm bobi waini yava mu seminary ki bobiwaini ngaawunya awunya olumafiya mafiya bobiwaini ngaawunya olumafiya mafiya tekiriyo How many de de demonstrations did Bobi lead? Muzimbulire. Ihi wezi. Eh, yaliko yakwatako ensawo y'abesigye. Aha. Yes. Nganda is a product of FDC. bannakabirwazi strategy bagamba mm. mbuba museveni aganye okujjawo kadaka katuwa enganda mumuwe kasita mudire ekkanisa eh, eh, eh, ekereziya mm. nemugiwa omusamizi mumuswala mzeta amerika na kugamba yourself kugamba nebo bine is self made kugamba the opposition also claims that an incumbent president mastermind is rigging because all institutions are under his total control this was partly answered by my submission mm -hmm. that incumbents lose power to strong and well organized opponents in the countries i have enumerated above where strong incumbents were trounced the institutions were under their government ngokimanyi kawunda bamukuba bati kawunda ekibiina kya unip was entrenched senaleo gyebalaba sente nebagoba lumumba nonyini buyinza natwala ddombo olwo nebakubagundi nebakubaofono yayina okuteeka obubabe balya sente enalimu zinotina nentrenched party eriwo abagenda mu byrection sente nebazebbira hmm. but unip unip one country one leader that leader Kenneth Kaunda akasajja kakirwa kamukuba. Mm. Keke boys. Kaunda whenever Kaunda wanted to address a press conference yateka ngaba mawulire munyonyi. Addressing a mid-air press conference this morning, Dr. Kaunda has said, kamukuba ekimu. N'omudala gw'omuwinu naye mwe abayina kisaka. Kis atawanya akatale kowino natekayo essajja lyetemu libaba omubi nemigo kayo nga tebamwagala ye museveni yafuna 90 gwe bakuwagala mukazi gwe ndi musajja omubyaferosimuuganda uganda except museveni yatajiriemu yonna hmm. njikubye ne badduka one man because amorganized okay. waliwo omusajja avudde kamwenge mm. nanga nti navuganya netumwebaza essomero lyange naliggala naye ngenze mu ministry education mm. nembasaba obuyambi bagambe mbu olwala ebbaluwa nemugaguli musiro essomero genda olitunde mwe temuvumirira eight years tebalindabako dia pupa have never seen my life ejogo nendi birotono nendi bajja mu mpale mm. everybody has a price chicho yangu hakuna price tugende mu maaso chicho yangu hakuna price I have enumerated above where strong incumbents were trounced. Kamuzibanda, Emwanzi, Emalawi, mm. Kamuzibanda, Emwanzi, the Lion, mm. Bamukuba, Ndanda ye, yakuba uyoya, nga bamuwadde hmm. emyezi mukaaga gyokka. Hmm. E, e, e, e, Burundi tewali muhutu yakulira ye yasomerayo, yava bweru. Within bamuwa emyezi egyo, yakuba, yakuba, yakuba uyoya ekyo. You are not organized. you were not organized the opposition yes it's not the role of museveni to put order in you nebulayo nze ayogera corruption hmm. nenjogera sente zebabbye at high risk hmm. nenjogera diana sente zabidde mu covid nemugulamu hmm. we nenjogera kino nenjogera kino Eh, nyinza okuba bobi waine ekigo neyewunaabantu balina okulabako twakalikodiababadde nemuseveniababadde ne museveni bambabazi kati be bamuvuganya ababadde ne museveni babidande olinake bwekoledde ronda museveni gwokyuka hmm. otya omuntu yekyuka mu ddiini bali babiri umar mu busiraamu nabbi yasaba nti amaanyi umar gakozesa okusanyawo obusiraamu allah gamuwe atonde obusiraamu nekyapene sawulo katonda namugamba edamascus nti sawulo njegagizaki sawulo nafuuka pawulo a quote of the bible was written by paul st paul nemumuyina abantu how many times has bobi wine commented on the rampart corruption in this akyukabwa abavude mu dipi bagenda mu ndipi tebayina anti bantu bayise eriya badde gundi e- e- e- yabadde gundi dalarivolution i dala kubalinyidde era bateesa ne gavumenti aiwanteriyo nkugamba hmm. enkamba ense only helps those leaders who have performed, who have performed in fact in politics mm. losing an election and to be defeated are uh, interpreted differently to lose an election means mm. that the government made avoidable mistakes that led to the loss being defeated means that the government had no alternative the voters were fed up with it therefore rigging or no rigging the most important fact is popularity and support do you be, don't you know, do you believe Museveni has no support in Kampala in, 2011, mm. all of the councillors in Kampala were NRM. Lukwago came to Kampala as an independent. Mm. Nibagala munte yasoma Yep. Lukwago got 600 million dollars shillings from an NRM man ng'asuubira ngudu mu Kampala. Lukwago did not have gold uh, ku polling station to teyinako observers on one of 1000 okumuleetera eh, abavolontiers hmm. ani yayogera nga sematimba akuba lukwako bavamu enaaleero nebakubira kojja seggo nesimu ti obululu bweto staffinze buli ku kampala high school waze seggo nesi nefado musumululekano musumululekano kyali kinaali mu munda hmm. people wouldnt want sematimba why kampala bamubiramu nnyo kibona baleeta kisaka natigumy ensi kitaka natigumy ensi nga bali bekwesi naleeta esajja ettemu naliteekamu wino nebakozesa omukazi ono akabokedde nekakuba omukazi omunyankole omukazi omunyankole why dont you say that a trader mm. oyo omukazi okimanyi nti bamukwatako oyo omukazi pulezidenti yabawa miliyoni bikumi ebyo byewino hmm. nibabiteeka gundi nakyobe nabiteekaku account mu centenary bank hmm. omukazi oyo yagamba mm. mbu abasajja bavudde mu set house nebanteka ku gun point nebatwalako bibiri that woman you see there making noise ayawulira mu bantu n'abawuliramu kugamba mm. has bobwen commented on the wino people aboogeraoboyoanot grab powerekisinza okufuaogera ensonga zaabantu museveni loses bakisaka uyo omwana tumwebaze yaleka yononye kampala yenna nakatale tumwebaze yagula akatale kano akebiti miliyoni bikumina biliyoniakawusaafi bwebali mukuba mwebali muziika nenkugamba does the nrm league elections yes i tell you mm. to understand the difference between rigging political maneuvering and tricks we have to examine the two. Rigging can only be done in an election process. Mm. For instance, in the case of parliamentary elections, the consequences can be gerrymandered. Ngana nkabiro chiyakola. Ndi, yakola ichi ndi chiyakola mu eight. gerrymandering you call it gerrymandering but that, that, that, that is also rigi that is also rigi mu consequences ni mbusalamu that is also rigi apache east apache that is also rigi that is also rigi kati ina ni mchie kura parliamentary election bakubba ni ina ni mchie kura na hiyo rigi election wanu baba sinja ama gezi na guti bansho bada hanzi hmm. who creates constituencies it is them constituencies are created after census mm. every 50,000 people must be must have a constituency kati boba asala ama gezi elections population census bila ya myaka kumi hmm. bagikola in such a way ne bagikola in such a way nti bafune time nga parliament oba cabinet where do you find the cabinet ba ministers to create constituency for themselves if I'm a real opposition leader here compare kwa tambuzi za government ya Kenya do we have a person like Raila Odinga but, but, but who does that much ni kati it is reserve nkubuli nkubuulire temuyina ba leaders let me join the opposition this is, this is the process where constituencies are made in favor of government supporters in 1980 apache for example had the same constituencies like mpg which at that time included wakiso butambala and mpg itself today the area is represented by 10 mps omanye nti mukinana mm. kagundi sekandi eno java mm. sendawula wonna yali akiikirirawo kati waliwo bemup kumi naye nkugamba ini masaka bukoto that was represented by no mp in the 198 parliament sendawula the area is now represented by five mps the difference is that either for creating constituencies are clearly unknown every 50 thousand people must have a constituency omanye nti abenalemu balina constituencies erimu abantu omutwalobangi bijebali where is the mp where is the politician here is an opposition leader herebabakwatiremu mulabe bebavulula bebakenene endusu if i go to the opposition these people will tremble i will change the political landscape Why don't you go? a politician is somebody mm. who deals politics comes from a greek word a politician, politician. who depends on politics hmm. abomwe babagula why haven't they been bought for the last eight years nkukuba mutanyumbwa mumutwe bijo gwo nendi kumalamu hmm. tosobola nkugamba their government applies the same criteria in creating districts municipalities and the lower councils kati buli site yonna gyowulira nolya nti eryo bagifudde city hmm. mafia eginayo ebizimbe byayo obula bamwine bamutwabajjakumole bamwine bajja kumujjira masaka nga talina mpale mutwaleyo nabakoba bamulete nga manekitoteiki bakifungudde abantu bawekenizaako nkugamba mm. nti electo commission mwemujerondera mu parliament mm. approved mwemujerondera mm. eh? kakati museveni ababira nembaga nti museveni wabakwatira mm-hmm. mm-hmm. nebega nti yava kumulamwa mbagamba ti museveni yabakwatira ku kintu kimu you have failed to understand Museveni. Most, we have three words that appear to be the same. A revolutionary, a politician, and a statesman. Mm. They are two different things. Okay. A politician is opportunistic. Mm. Yanonya yeah, winning an next election. Mm. A revolutionary changes society, like Museveni. Okay. A statesman mm. prays for harmony. Bichimanga. abaganda bwebatekawo ebintu byabwe nebaleeta katikkiro omufere hmm. nabazanyira ku mutwe nabazanyirako kati bogera bamakubu yabani era bwe bunaabwe kyekikampuni ekibadde kibba amabanka nga tumaliriza wano eno okwakade gatuweddeko era nga gyatusibule nekino nkugamba restoration of democratic governance hmm. a revolutionary invest in infrastructure kyobulaba kagina yakyawo abaganda n'abagenze eh, abavudde muyinula nabo nowandikayo amabaluwa babagobe nkyanonyereza kagino bakitaabwe yalimako wano oba yakwanako omuvubuka omuganda namwe kagino yakyawa abaganda hmm. kagino yakyawa abaganda n'abasajja abadduse muyinula n'owandika amabaluwa gye balaze babagobe mbubalukule iwentsinga eh, omulokole nalayo omwali omumulokole omulokole hmm. nalabayomu nga tumaliriza muzeyita amali akadeerivolutionary invested in the infrastructure and human resource mm. many roads have been constructed in spite of government limited resources the government put up 20 investment parks ne bazibba nebagamba nti eh, eh, wenamami hmm. wayina nokubeerawo oluguudo oluyita waggulu nga wadde banka bawadde sente hmm. nasasira yamanjizala bali baleeta n'amaduuka olinga bamuleeta mu kooti lukikayire yaleeta basi ezatabula nekutesa lukikaire mm. kutesa ekyamukubikumpitawekuamba tibaasi zange nalibyebukikaire mpale nenjewanikawabo nina kamunye kumi nakange mukabbe akomunako kekazikiza omulimu mm. nakati ninamu mm. nalese empya kumi njagala babekeji muzitani drone njagala babekeji amunyikingi tusi ethief mupeni kwa muenda mupeni mupeni bati mkwateke mu obanne japa zeta mara kadika kujeko <laughs> kugamba hmm. nti land has been given to investors and they are so mufere kati wali kwa mufere ali mugundi people people celebrating yee kati wali so mufere bali so mufere mu investment gundi land has been given to investors to bring their money to uganda government has stressed the importance of value addition also government has invested heavily in the generation of cheap and reliable energy. Kitutu! Kitutu! Kitutu! Kitutu ya didebe pa gendo guba. Kitutu natu wala instrumenti. Bodi ya, ya leyevewo. Emisangu jife. Kitutu! Kitutu! Na yari ya wa yichinga mbu. Mbu haba. Mbu simanya. Haba. Haba. Haba kisubali bubimu seven. Mm -hmm. Eh. Bahati. Mbu haba kiga. Mu. Mu. Anti government ya yuwa. Mbu zika minajijawo. Mbu. buli mubbi nomusebeni wanaleta mugavumenti tugenda kuinsaiti nga abantu adduke kasayijja okufuluma mu kampala litukira mu kufiri gitutwe njodemu enaiti etya tuyisaiti nga batulaluka mutabani wa kajinji yakomawo mu gavumenti no mujja jijja wano tuyisaiti nga bantu musinde kumisinde musinde kumisinde musinde teri awunya ajja kuteri muntu awunya agenda kubeera mu teri anuka agenda kubeera mu teri anuka omukwano katikiro mayiga yatugatte tugatte n'eddoboozi tubega